passo a maior parte da vida no meu ateliê, mas eu, como aqui não tem água, não tem luz, saneamento básico, eu, eu tenho um lugar para ficar, mas vou morar aqui futuramente.